Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Dedu und in der heutigen Folge werde ich ein paar Yoga-Übungen mit dir machen. Ähm, sehr klassisch, dass wir wirklich einmal in die Bewegungen hineingehen. Aber es sind einfache Bewegungen, die wahrscheinlich für die meisten ähm, Leute möglich werden sein. Du brauchst nicht unbedingt zwingend eine Yogamatte, wenn du aber eine hast, ist es sicher gut, die zu nehmen. Sonst kannst du auch ein Tuch brauchen oder auf den Teppich legen, einfach, dass es nicht allzu hart ist, wo du drauf liegst. Wir fangen direkt im Liegen an. Du kannst also auf den Rücken anblicken und als erstes einfach einmal deine Knie zum Oberkörper ziehen, ein Päckchen machen, deine Wirbelsäule am Boden spüren und da eine tief einatmen und tief ausatmen. Heb dann deine Knie einzeln und fang an, deine Beine ein bewegen, deine Knie zu kreisen. Einfach, dass wir ein bisschen Bewegung drin bringen. Es müssen auch nicht spezielle Bewegungen sein. Du kannst dich so bewegen, wie du möchtest, mit den Knien ein auf und hindern und führen und kreisend. Und von da kannst du dann den linken Fuß am Boden abstellen und das rechte Bein gegen strecken und wenn möglich dich hinten dran beim rechten Bein heben. Vielleicht kannst du dich am Oberschenkel heben, vielleicht kannst du das Bein etwas näher ziehen und auch sogar beim Knie oder bei deinem Wädli heben. Schau, dass dabei deine Zehen geflext sind, das heisst, dein Fuß ist flex, deine Zehen zeigen zu dir und dein Fersen stößt richtig Decke. Bleib auch ein bisschen in der Dehnung. Schau, dass deine Schultern entspannt bleiben. Gang nicht zu tief, wirklich, aber schaffe so, dass du da eine Dehnung in der Rückseite von deinem Bein spürst. Und von da mit dem Ausatmen kannst du nachher den Knöchel übers Knie bringen, beide Hände da durchnehmen und hinter, hinter dem Knie oder in den Kniekehle dich heben. Von da kannst du dein rechte Knie wegdrücken von dir und da in die Dehnung der Hüfte kommen. Ich tue amix noch gerne den Fuß ein bisschen ankreisen, einfach das tut am Fußgelenk sehr gut. Und kreisen, vielleicht sogar mit beiden Füßen ein bisschen kreisen. Und wenn wir auf eine Seite kreisen, tun wir auch auf die andere Seite kreisen. Das heisst eigentlich noch die Seite wechseln. Du musst aber nicht kreisen. Du kannst auch mal experimentieren, indem du das Knie ein bisschen näher ziehst oder ein bisschen weiter weg und dann hören wir aufkreisen und schauen, ob wir können Hauruck gegen oben rollen und in eine sitzende Position kommen. Ha, sehr gut. Von da nimm dann deine Hände hinter dich, du dich da aufstützen, dass du die Wirbelsäule kannst gerade werden lassen. Nicht, dass du im unteren Rücken so hängst wie eine Banane, sondern up, wie ein Rüebli. Auch da wieder kommen wir in die Dehnung der Hüften rein. Je mehr Dehnung du willst spüren, desto mehr musst du das Knie von dir wegdrücken und das Brustbein Richtung Schienbein ziehen. Auch da nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Atme ein und aus. Und dann von da kannst du den Fuß lösen, kannst nochmal deine Knie umschlingen und ganz fein wieder zurückrollen auf deinen Rücken. Wenn wir machen alles auf die andere Seite, das man kommt das rechte Bein runter, der rechte Fuß auf die Matte, auf den Boden, links Bein strecken und schaust, was ist für dich möglich. Hebst dein Bein an und kommst da in die Dehnung hinein. Versuch wieder den Fersen aufzudrücken, die zu dir und schön in die Rückseite hineinfühlen. Dehnung spüren da, das ist sehr gut, für wenn wir viel sitzen. Ist aber auch gut, wenn man viel geht, rennen oder viel äh, auf den Beinen ist, tut die Dehnung sehr gut. Und von da kannst du nachher auch wieder den Knöchel übers Knie bringen, beide Hände und whoop, in den Kniekehle heben, das linke Knie von dir wegziehen und schauen, dass die Schulter entspannt bleiben. Wenn du willst, kannst du auch hier wieder beide Füße kreisen. Du musst aber nicht. Wenn man kreiset, wie gesagt, man dann immer auf beide Seiten kreisen, das heisst die Richtung noch einmal wechseln. Und dann hier auch nochmal hell ruck, wir kommen auf ins Sitzen zurück. Nehmen unsere Hände hinter uns. Am besten ist, wenn die Finger gegen hinten schauen. Aber wenn es dir einfacher fällt, so ist auch gut. Aber am besten die Finger gegen hinten. Das Knie von dir wegdrücken, lange Wirbelsäule machen, lange Nacken. Also nicht runter nicht aufschauen, sondern geradeaus. Du hast da nochmal einen tiefen Atemzug nehmen, spürst da nochmal die Dehnung. Und von da ausatmen, den Fuß am Boden nehmen. Und das mal machen wir ein Päckchen, das unsere Knie fest zu uns hinziehen, die Stirn richtig Knie ziehen. Und dann kannst du deine Fußsohle zusammennehmen, deine Knie auf die Seite fallen lassen Schau, dass deine Füße zueinander hinpressen, die Fußsohlen zueinander hinpressen. Du kannst nachher deinen Knöchel fassen da und egal, vielleicht kommen die Knie nicht weit aber das spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass wir probieren, die Wirbelsäule auch da wieder verlängern und dann fangen wir an, unsere Knie zu wippen. Genau. Die Schultern sind entspannt. Wippen, wippen, wippen. Und von da kannst du dann viel langsamer werden mit dem Wippen und dann langsam aufhören. Und dann darfst du mit einem runden Rücken gegen vorne kommen. Den Nacken loslassen, wirklich alles loslassen und richtig Erde sinken. Dich einfach fallen lassen. Richtig schwer werden mit dem Körper. Nicht ziehen, nicht drücken, sondern einfach mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr Richtung Erde, Richtung Boden sinken spürst wahrscheinlich nicht nur die Dehnung in den Hüften, sondern auch leicht im Rücken hinein. Und von da kommen wir dann fein und langsam wieder zurück. Nimmst deine Knie zu dir hin, darfst deine Schienbeine kreuzen und von da auf probieren wir über die Knie zu rollen. Wenn das nicht möglich ist, kannst du einfach die Beine über die Seite nehmen. Und dann kommen wir in die Child's Pose, die Kindspose im Yoga. Das ist sehr entspannend, auch wieder sehr erdend. Ich mache sie recht gerne mit den Knien weiter auseinander. Dann du gegen vorne kommen, die Stirn am Boden ablegen, wenn das möglich ist. Je nachdem aber auch zwei Füße und Stirn auf die Füße legen. Oder als alternative Handposition kannst du auch die Hände gegen hinten nehmen und stehen richtig Boden abstellen. Bleib jetzt da für ein paar Atemzüge. Du dich erden, wird schwer. Lass alle Anspannung in den Boden fließen. Und du darfst in dieser Position noch bleiben. Ich verabschiede mich in dem Moment von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.